Hı? Hı? Mm-hmm. ええっ Huh. hah, hah, hah, hah, ふっふっ Huh? Huh? ふんふん ふっふっふっふっふっふっふっふっふっ ふんふ ふんふんふんふんふ Huh? huh huh huh huh huh huh huh huh huh huh Huh? Huh? Huh? ふんふんふんふんふん ふんふんふんふんふんふん ふんふんふんふ heh